رفال عرضه خواهد شد تاریخ دقیقش هنوز قطعی نشده و معلوم نیست اما تریلرش اومده اومده دیگه باید بریم رو و خوشحالم که بین از شما با هم عرضه شده از چنل خود پلی استیشن قرار بریم بله, بله. و و... تا الان ویدیو تقریبا 520 هزار تا بازدید 520 هزار بازدید داشته تا الان شب هم اومده بله, بله. اصلا ساعت دو شب چه خبری خبری چه خبری از این زیباتر لذت بخشتر الان تو هزار تا فقط کامنت گذاشته بله واقعا حضرت Capcom چه کرده همه رو کرد 23000 تا like داشت بله واقعا بقیه بعد از این شرکت یاد بگیرم برای شرکت خب guys trailer قبل اینم Resident Evil 4 remake trailer ش شو تحلیل اوناش و reaction رفتیم اونم بله. بریم ببینیم اونم آره ویدیو پیشنهادی هست حتما توضیح می‌کنم آره، نگاه سعی می‌کنیم که تو یه روز جفتش آپلود کنیم بله امیدوارم امیدوارم که بشه البته اگر آره. خیلی خوب مرسی که تمام مهمونم رو بودید بله خداحافظ ویدیو تموم شد بله بریم هم <laughs> ویدیو بله بریم بریم هم ویدیو بریم خوشحال با هم به اشتراک بذاریم بریم بریم واقعا پیران چی باید بگی آدم love the chase and the hunt and I set the pace when Yo, بشین و بذار احمد ببینیم ببینیم چیکار احمد چه کرده کپکام یاد بگیر ازش هر سال بازی Meine Güte. Go. از شهرهایی که در خود کلاسیک بازی هم بوده حضرت کپکان حضرت کپکان. واقعا که من با این خیلی خاطر داشتم چون لی از مبارزان برجسته این بازی هستند و اصلا مشخصه چقدر مبارز خوب و جذاب و زیباست واقعا real Ah. Yeah. What is up there? خب گایز توی رکورد رو قطع کنیم تا صحبت کنم و این واقعا پیام دارم برای یوتیوب عزیز خب همچنان که از ویدیو خواست من مهمانم بله. فقط جو عوض شده آره من خب ادامه میدم بحث رو بله. موضوع ویدیو بازی های زیادی درصد به مبارزه ای داده بریم به اینجا اکسیس اشاره کنیم به بازی اینجا نیست هم بله، اینجا بازی مال بعدن رانره بود بله بعد البته نسخه ایرانیش هم هست اینجا نیست که اونا رو برای خواهران وارنر دادن بیرون یکی دیگه هم کمین استریت فایتره از نظر من این بازی برای نهایت مثلا برای رد سنیج در نظر بگیریم زیر 13 ساله چون هیچ کدوم از این افراد حالا اون اینجایسیس چون یکم قهرمان محورانه آره، است دنیا گیسی بود آره یکم قهرمان مهورانه است میتونیم قبول کنیم که حالا مثلا هر حرکتی میزنن یا هر قدرت دارن یا هر فایتلیتی که میزنن مورد قبول هستش ولی این بازی یا بازی تیکن چون میدونیم انسان های عادی هم که این نوع حرکات رو میزنن بله. و اون هیجان مورتال کومبت رو هم بهتون القا نمیکنه خب یعنی یک بازی که مثلا شما مثلا میگم با یک دختر بچه مثلا هفت ساله 6 ساله پیش این یکم بازی کنیم حالا با قول خودمون ها رو برداره مثلا یکم بازی میکنیم ولی اینجور که مثلا بهتون اون حسده رو بده فکر نکنم داشته باشه اگه بخش داستانیش هم یکم کار شده باشه روش باز هم مثلا به اون بخش های داستانی که جاهای دیگر حتی تمام اینجایی هست نمیرسه برای اینکه داستان پردازی اون قبلی ها خیلی گسترده بود و برای هر کدوم از اونا بازی داده شده بیرون مثلا برای فلش سریال دادن بیرون برای بتمن بازی دادن بیرون همین جای بتمن سم که فیلم سینماییش اومد بیرون خیلی روی شخصیت ها پرداخته شده الان مثال دارم زنم کسی که گیمر باشه میتونم بگم که چانلیو میشناسه بله مثل من دقیقا آره کسی که مثلا اون با قول گفتن اون شاخه رو که شاخا منظورم بازی شاخهای بله. بازی رو فقط میشناسه نمیدونم که اصلا که ریو کیه چانی کیه بله، کن کیه اون تش میدونه که دو یه ریدنی وجود داره یه کتلخانی وجود داره مثلا همین بله این نوع بازی ها به نظر من هیچ جوره حتی رقیب مورتال کمبت هم حساب نمیشن نمیگن بله. مورتال کمبت خوبه اونا نقطه ضعفایی داره ولی این جور بازی رو رده سنه خودشون دارن مثل اینه که بیای بگی که مثلا میگم برنامه امو قناد بیاد مثلا اینجا مثلا دوره همی رو مثلا <laughs> نمیشه دیگه حالا مثلا برنامه دورهمی شما دو مرتب کمبت در نظر بگی برنامه امو قناد رو <laughs> دوره باز داره بزرگا هم یه نگاه میکنن بله خب ولی اینجوری نیستش که لذت ببرن بله آره برای همین زیاد هم من بله. تغییر نکردیم چون 6 تا اومده بوده گردش نه 5 تا ازش 5 تا اومده بیرون و نسبت به قبل بله تغییرات نکردیم البته نسخه فرقی هم داشت که جان مثل Tekken و Street Fighter یا Street Fighter Capcom. نه منظور منظور از لحاظ گرافیکی فقط بله. عوض شده مثل اینه که شخص بالا آره مثل همین کاری که فیفا و PES میکنن بله. چه فرقی کرده هیچ تهش مثلا یکم کنترل بازیکن بهتر شده بله. همین ولی این که مثلا اتفاقی گفته که یک داشت این نسخه جداست بله اینجوری ولی هیچ کدوم اینجوری نیست بله واقعا البته این نمونه مرتب کامبت هم صدق کنه ولی حداقل اونجا اونقدر شخصیت پردازی قوی هست شما میشین صرف تا صد نه ساعت اون بخش داستانی رو میری پشمات میریزه و تا تش هم میری بله، ولی اینجا مثلا میگم یک ساعت دو ساعت بعد دیگه ضرباتش براتون عادی میشه آره. بعد اون گیرایی داستان رو نداره چون با شخصیت ارتباط برقرار نمیکنه بله، آره چون من میدونم که همیشه بخش منفی رو میگم گفتم بله. شما هم هر چی دارین رو رو کنید. من یه تشکر ویژه میکنم از حضرت Capcom واقعا اومد یک بازی زنده بیچاره. 4 ریمیک عرضه کرد یعنی این سریش اومده برای عرضه و دو سید فایتر دو تا بازی که خودم خیلی باش خاطر داشتم از این franchise. و اصلا قدردانی ویژه براشون بکنیم بازی استریت فایتر بر نقاط همچون که جان گفتم یکی از نقاط مطلقش برای من همین گرافیک شبه کارتون شکلی نطقه شیش ما تو دیدیم این خیلی خوبه یعنی جوری که واقعا میتونه با اینکه حالا شاید از هم به بالای 10 برسه اما یه بچه 10 سال هم میتونه بازی کنه لول لذت ببره این ویژگی مثبتشه و کارکتره که اینجا هستن خیلی واقعا کارکتره خوبی هن. مثل ریو مثل چانلی، مثل کن و همون چیزی که من خیلی واقعا دارم که اینه که همون زبان و کنبایی که تو های پیشینش و های کلاسیکش بوده اینجا هم پیاده کرده یعنی سب سعی کرده سبک arcade و کلاسیک خودش هم این بازی حفظ کنه این خیلی برام واقعا که من تا حالا ندیدم همچین بازی اینطوری باشه و دو اینکه location مبارزاتش خیلی متنوعه که اینجا آره. واقعا دیدیم تفاوت مطابق جدیده مثلا نسخه بله. اولیش فهمده که اون ضرباتش همون هستش نه دیگه اون تفاوت تو داستان شخصیت هاست و شخصیتی که دوباره میان تو داستان خب، نه از لحاظ خب، کلیت داستان که فرق بله. نوع مبارزش همون arcade بله. میشه نوع مبارزش فرق نکرده حالا مثلا دوربین میتونه بشه خیلی هر حرکت دیگه و ولی خب نقطه ضعفی که fighter های پیشین چه کلاسیکش و چه امش ضعف داستان بود بنده من یعنی اسید فایتر که برای Sega عرضه شده بود و کنسول کلاسیک که ما رو کار اسید فایتر که برای های هفتم هم عرضه شد و ششم هم واقعا داستان به شدت ضعیف بود به شدت مشکل داشت این time زمانی جابجا شد مثلا اسید فایتر مثلا دو اگه داستانش از از مثلا شروع شد با سه میرفت قبل سرش اینطوری بود ولی خب نسخه فری سید فایتر مثل سوپر سید فایتر 4 یا استیت فایتر به Tekken این بازی برای من خیلی بازی خوبی بودن که بعد نسل هفتم آمده شدن و با خاصیت و backward ی که هستش میتونید توی نسل نهم های Xbox و شما هم بازی کنید خب ولی خب این نقاط ضعفش هم که شما گفتیم دیگه یک گرافیک کارتونی محورش که به نظر من هنوز اینو حفظ کرده تو این تو این نسخه که بهش دیگه اصلا میتونیم بازی کنه و دو هم که داستان ضعیفه واقعا گفتم که دو نسخه ششم ما شاید داستان ضعیف نباشیم من یه چیزی رو از همین الان از همین الان از همینجا به Capcom بگم بله بعدت Capcom بفهم که اول اینه که داد بیرون برای اینکه حالا طرفدارات میخواستن بله. ولی نظر من بخواد بازی هایی رو روش تمرکز بذاره که میدونه که میتونه رقابت بله، کنه مثل درایوینگ الان آره، مثلا ددرایزینگ یا بله. مثلا رزیدنت ایوی. اینا رو که میده بیرون یا دیو حتی دیو میکرای دویل میکران آره اینا رو که میدی بیرون خب، میدونه میدونه که داداش من کمتر کسی میتونه باش رقابت بله کمتر کسی میتونه باش رقابت بکنه مثلا شما Outlast رو داری که میتونه باش رقابت بکنه ولی بازم میدونی که داداش بهترین رقیبی هستش که براش بله، موجوده خب گایز من حرفی ندارم این جای حرف حرف کهانی هست ببند دیگه مرسی که از کار ما رو میتونید و ویدیو ما رو با به اشتراک میذاریم مثل همیشه میگم اسکیاتون نه لایک سابسکرایب کامنت و ویدیو هم لطفا به دوستاتون به اشتراک و برای اینکه سوابتون نریده اونها که داخل ایران هستم لطفا کامنت فینگلیش برام بذارن به همه کامنتاتون هم جواب داده میشه راحت باشین هر چی میخواین بگین ما جواب میدیم و خلاصه اینکه برای تکلیف شما از دلم آرزوی شادی و سلامت موفقیت دارم و خدا نگهدار در آخر ویدیو رو ببینید در حین ویدیو هم علامت تعجب میاد فهرست پخش براتون میاد تو در همین آخر هم ویدیوهای پیشنهادی هستش توی description یا در قسمت توضیحات هم لینک های فضا مجازی هم گذاشته میشه بریم اونجا ما رو دنبال کنید همون لینک های های یوتیوب رو که گذاشته میشه و های ما رو share کنین زنگوله رو بزنین زنگوله notification که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتیم براتون چیزش ارسال بشه که بدونید که ما ویدیو گذاشتیم مرسی که تا اینجا همراه بودین اول از اینکه سلامت باشین دوباره از اینکه روز خوبی داشته باشین شب از اینکه دوستتون خیلی زیاد و تا ویدیو بعد خدا نگهدار